tamay. Oh, gusto mo ah! na! La, madaling araw na ining. Yeah! Hindi ko alam, August 1 ka. Ay, nasasaktan ako. August 1. Ganita ang February 1. Ako. Ah, gusto ah. Ay, pala ka niya, kita mo Janet na uno. Become dry. Para namang Pasko eh. <laughs> Ay, nilikot na. Tingnan mo, matanda na din si ate mo, no? Yes! 21st birthday, so you can go outside! Ayoko, bro! Ilan, ilan taong ka na? 21. 21st birthday, ate Camille! Uy, wag ko ko i-video bahay kapambahay na ako. Mahinig ka ng kapitbahay. Okay, thank you so much. Ito naman ay halik ng halik. Ay. Peace.